ワンフォックス、ツーフォックス、スリーフォックス、ふぶき。フォーフォックス、ファイブフォックス、シックス、フォックス、ふぶき。セブンフォックス、エイトフォックス、ナインフォックス、ふぶき。テンフォックス、かわいい。